יום הולדת הנה בא טרול טרוע, טרול טרוע יום הולדת, יום הולדת הנה בא יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת הנה בא ואני שמחה רוקדת כי גדלתי בשנה או או טרלה גדלתי בשנה או או טרלה גדלתי בשנה לי שמח, כי גדלתי בשנה. הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה. הופ הופ טרללה, גדלתי בשנה. באנו לעשות שמח, לצחוק להתבדח, לרקוד וגם לשיר כולם ידיים באוויר.